Ha, korang yang tengok video ni jangan lupa klik subscribe dan klik loceng. Hai, hari ni abang nak share sarapan untuk kurus. Jom. Okey, so hari ni bahan dia dua saja, sausage dan juga telur. Okey. Yang paling penting sekali, telur tu jangan lupa basuh. Okey, bahaya kalau tak basuh. Dan juga sosis pun kena basuh elok-elok supaya apa supaya kita makan tu dalam keadaan bersih dan juga sihat. Okey, seterusnya kita ambil sosis kedua-dua sosis tu, okey, potong dulu, potong bagi kecil-kecil sikit. Kalau tebas lagi takkan nak telan besar-besar kan. So kita potong dulu bagi halus-halus sikit. Ha, nampak cantik kan bila potong macam tu. Ha, nak makan pun senang nanti ok seterusnya kita letak sikit je minyak dekat dalam kuali tu kalau kau tengok sikit je tak banyak ok and then taruhlah sosis yang kita potong tadi ok make sure api buka jangan lupa buka pula api tu sekejap lagi sure nak goreng ok tengok dah minyak pun dah dah panas sikit so kita goreng-goreng dia dulu goreng-goreng ha goreng-goreng ni bagi nampak dia macam masak sikit okey ha kalau ada kembung kalau kau tengok dah kembung tu maknanya dia dah masaklah tu dah tergoreng dah tu ha, okay. and then kita letaklah dalam pinggan selepas dah goreng tu okay. so minyak tu jangan buang lagi ha, kita nak pergi ke step seterusnya pecahkan dulu dua biji telur yang kita sediakan tadi and then kita masukkan dalam kuali ha, masuk macam tu je tak susah pun okay. And then kita kacau-kacau-kacau-kacau dia ha, Bagi dia sebati, bagi dia terlarut sama-sama kan ha, Sampai dia tergoreng dan nampak tu dah macam tergoreng dah sikit Okay And then kita letak sosis yang kita goreng tadi Gaulkan sekali ha, Bagi dia sebati, hmm, sedap tu and then seterusnya kita letak lada putih okey lada sulah lada putih letak banyak mana yang kita nak okey macam tu saya letak sikit je and then kemudian kita letak pula lada hitam campur sup pula oh sedap hmm, memang sedap okey letak banyak mana yang kita nak uh, sebab saya suka banyak sikit so kita saya letak banyak sikitlah and then kita gaul dia bagi sebati okey ha ah, bagi dia larut sama-sama and then letak sos cili sikit ha yang ni dia bagi rasa ha, ada rasa cili-cili sikit ha, ah, sos kan campur dengan lada hitam lada putih and then kita gaul-gaulkan dia ha kacau-kacau dia ha lantaklah kacau ke gaul kan ha, then dah siap kita letaklah dalam pinggan Okay, and then boleh makan ha senang kan ha, senang nak makan sarapan untuk kurus insyaallah kalau kau makan boleh kurus kalau anda nak tahu tips dan resipi kurus, pastikan anda subscribe, like dan share video ni.